Entrata pista, eccola qua. Bem, bem, bem, da questa parte, ok. Vabbè, già sono in testa. Dai, fatti. Aspetta, vai che risparmiamo energie che qua sembra, <laughs> sembra una cavolata. Eh, oddio, ah, lì c'è troppa sabbia però. Qua c'è troppo fango. Ragazzi, <laughs> l'ho preso in pieno quel fango. Qua all'interno deve entrare. Guardalo! Andiamo tutto il fango in testa. <laughs> T'ho tirato io. Eh, eh, guarda che qua si salta, eh. Oh merda. Oh. <laughs> Ehm. <laughs> eh, eh, eh. Mm, all'interno scegli le rocce emm <laughs> emm emm che sgomba emm <laughs> emm mm. hắn uh, mệt đó Kika <laughs> <laughs> Merda! Ah! <laughs> <laughs> Non mi sono fidato! Ho messo giù il piede ma non c'è il gas All'esterno Così esci con maggiore velocità Prova a chiudere <laughs>

Look. <laughs> Dai che l'ultima curva! E vince! <laughs> Ah. <laughs> Senti, era 190 con... Eh? <laughs> Io ho sentito oh oh oh che hai fatto, era eh, per i battiti? Uh. O per il salto? Il salto? In sal avevo eh, preso un po' di velocità pedalando così, quindi in salita... Oh, quanto è bello, eh? Ci sono divertiti nonostante le bici, che, è... certo. c'è la sabbia, no? Beh, guarda, è stato bello lì, qua ci siamo tutti due in puntata la prima volta sulla sabbia Vedete cazzo hai preso un po' più di aderenza da esterno Io rimasto interno ho fatto a <laughs> vuoto per almeno 5-6 pedalate Sono derapata Bellissimo Solo che <laughs> Devo farne 30 eh? eh? I campionati sono almeno 30, 30 giri Aspetta che devo mettere un po' di benzina <laughs> Ciao Faccio Oddio. il pieno